اسمع يا فينيكس إذا مت فستكون سترتك من نصيبي آه لا تتصرفي بهذا الشكل فسوف تستولين على حذائي أيضا بعد ذلك دون الشك أوكي Carry me, okay, and don't roll me. أعيد تلقيم حسب الرؤية One's عدد من الأعداء في الوسط أعيد سقطت السبايك في الوسط توقع عدو واحد Are you fucking retarded? يبعث هذا على شعور جيد صحيح؟ والآن لنقاتل من جديد Easy, we are gods of this game. Or Piro. खुद भी तो एक बंदा मार लो अगर तुम अकेले छोड़ो तुम्हारे तो फट जाएगी मेरी पिंग है मेरी पिंग है मेरी पिंग है सही है هلب البصر नो वन मिड عدد من الأعداء في تبقى عدو Take the واحد Spectre, take the سقطت Spectre. السبايك في منطقة المهاجمين Take the Spectre, it is good. That much. آخر لاعب باق I told you take the Spectre, bro. What the hell? He is only 8 HP. This oh, Rena can kill him easily. What the Rena what? What the hell was Rena doing? What the heck? انتظروا حتى أعميهم قبل الهجوم Okay, sorry. You're literally that 10 year old child that always keeps talking. But he asked you to say. أحتاج إمدادا One guy go B. حجب الرؤية. آخر لاعب باق الشمس في أوج سطوعها لا تقلقوا سأقتله Yabina! 살굴버섯 اختبرني الآن آخر لاعب باق تبقت ثلاثون ثانية تبقت عشر ثوان تبقى عدو واحد سقطت السبايك في A أو أظننتم أن بمقدوركم المقاومة؟ واتحطت السبايك في اي تبقى عدو واحد you. ممتع من يحتاج إلى دمى التدريب في ظل وجود دمى بشرية أحدهم في أي من التالي أذية هذا العالم لي إلا أنه ملكي وسأقتل للدفاع عنه نحتاج هذا أزهق أرواحهم أعيد التلقيم انطلاق لقد فقدتم قوتكم هناك تبقى عدو واحد انظر إلى عين عدوك يساعد هذا في تحري الدقة سأنتزع النور من أعينهم كلب البصر أعيد التلقيم حجب الرؤية وداعا السبايك نفذت الشحنات أعيد التلقيم عدو واحد لاعب باق ليست لديهم حياة واحدة تستحق الإنقاذ This time see both sides not only one. Can you shut the fuck up? Bro, stop abusing, I will report you. سأحميك يا صديقي سلب البصر المستطلع تبقى عدو واحد سقطت السبايك في منطقة المهاجمين كان أداء مثيرا للشفقة ابحثوا عن ظلالي فهي سوف تخفيكم حسب الرؤية حذار الآن من الداعي؟ انطلاق تبقى عدو واحد هنا سقطت السبايك في منطقة المهاجمين السبايك في منطقة تولد المهاجمين I think he will go on B, I think, or or he will go. لا تموتوا أريد سلب حياتهم لا حياتكم لدي مال إذا احتاج أحدكم أنا أدخر تلقيم تبقى عدو واحد سقطت السبايك في اي تفوق جماعي أعيد التلقيم آخر جولة في الشوط لا داعي للبخل أنفقوا أموالكم قبل أن تختفي Rena. Look at me. In the eye. هيا بنا Rena, look into my eye. رصد عدو في A مهرب مني انطلاق تفوق جماعي يا لهم من حفالة هيا لنذهب تبديل الجبهات أفضل شخصية لديهم لنقم بالأمر سلب البصر واحد يعرفون طعم الألم لكنهم لا يفرحون حجب الرؤية ازرعوا لسبايك اسقط تبقى عدو واحد هناك تبقى عدو واحد camping. تبقت ثلاثون ثانية He's on that corner. Go in. You don't. You guys don't have time. أعيد التلقيم نقطة الفوز فلننهي هذا أعيد التلقيم فلنشق صفوفهم لسبايك في الوسط تبقى عدو واحد لن تروا شيئا من التالي المهاجمون ما كان يجب علي التواجد في هذا المناخ لنرحل